Hello student, recently we are discussing unit chemical kinetics and welcome to my YouTube channel Chemistry with Richa. Student, chemical kinetics is the unit of class 12th and today we are discussing part 4 of this unit. Student, uh, in previous video we are discussing rate law and what is the difference between chemical kinetics and chemical thermodynamics तो अगर मैं छोटा सा रिव्यू लेती हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में बहुत एक माइन्यूट सा डिफरेंट होता है केमिकल काइनेटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं बेसिकली वो स्टडी करते हैं कि जो भी आपकी रिएक्शन है suppose there are the A and B two reactants and they are giving the product C and D तो उनके बीच में जो भी कंसनट्रेशन में चेंज आ रहा है या जो भी वो टाइम टेकिंग कितना है that we are study in the chemical kinetics तो इससे जितने भी प्रीवियस की वीडियो आपको देखने हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाएंगे तो आपको सारे जो प्रीवियस इसी यूनिट के जो भी सारे प्रीवियस वीडियो उनके लिंक मिल जाएंगे सारे जो वीडियोज़ हैं वो चैप्टर वाइज चैप्टर के एक सीरीज वाइज हैं तो let's discuss what is the order of a reactions different type के आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस सुनेंगे zero order reactions first order reactions fractional order reaction second order reaction and third order reaction what is the different of them तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं firstly we know what is the order of reactions basically अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में रेस जो होता है कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है डेट इज कॉल्ड उसके रेट ऑफ रिएक्शंस के हिसाब से जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होता है that is called the order of reactions normally अगर हम इसको देखेंगे that is not a stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient क्या जाता है कि जैसे हम किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए जो भी मोलिकुलर वैल्यू लेते हैं उसको हम स्टिक्योमेट्रिक ऑफिशियंट्स बोल देते हैं but it is not a stoichiometric coefficient it is a experimental value अब इसको अगर हम डेफिनेशन uh, फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे let see order of a reaction the power to which concentration of a particular reactant in the rate law raise is called order of reaction respect to the reactant यानी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन में जो वेज हो रहा है या जो चेंज आ रहा है that is called the order of reaction अब अगर मैं लेट्स एग्जाम्पल सपोज ए है ए की मॉलिकुलर वैल्यू स्मॉल है जिसको जिसको मैं यहाँ पे बोल दूँ स्टिकमेट्रिक ऑफिशियंट्स है बी की बी हो रही है और सी का सी जो है इसकी मोलिकुलर वैल्यू हमने इतने मोल्स जो रिएक्शन में लिए हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स गिवन कर रहे हैं अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखूंगी तो किसके इक्वल होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी रेट कॉन्स्टेंट के जी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कराया है रेट कॉन्स्टेंट यानी ए का जो आपका अमाउंट जो स्पेंड हो रहा है या कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो पी आ रहा है बी के में क्यू आ रहा सी के में आर आ रहा है लेट्स अगर हम सपोज करें तो ओवरऑल जो ओवरऑल में मतलब यानी जितने भी आपके रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं तो उनके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ जाएगा तो उसको हम जो इतनी उसी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है पी क्यू आर के अकॉर्डिंग सम कर लेंगे जितना भी सम होगा वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा सपोज कीजिए कि आपके ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और इसके पी एंड क्यू यानी जो भी इसमें आपकी प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं ठीक है अगर इसमें आपका रेट ऑफ मुझे रिएक्शंस निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका यानी के जो है इसकी पावर जो है वो जो निकल रही है वन प्लस वन यानी टू के बराबर आ रही है ओके तो टू के बराबर आ रही है तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी अगर हम कोई भी रिएक्शन देखें तो that is second order of reaction और अगर इन दोनों का सम रेट में चेंज आ रहा है वो वन के इक्वल हो जाता है तो that is the first order reaction अगर थ्री हो जाता है तो यह आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और नहीं चेंज होता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और कंसल्टेशन का कोई चेंज नहीं पड़ता रिएक्टेंट पे तो उसको हम बोल देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन आगे मैं जब नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें पूरा पूरे डिटेलिंग में एक एक चीज़ बताऊंगी ठीक है अब इसमें हम देखते हैं कि जो आपका स्ट्रिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं कुछ इसकी स्पेशलिटी होती है क्या क्या होती हैं जैसे purely an experimental quantity it is a purely an experimental quantity जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या जब प्रॉपरली रिएक्शंस करेंगे तो जितने अमाउंट खर्च होगा तो उसके हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे it not a metric coefficient मैं बार बार कह रही हूँ and it is usually in whole number mostly क्या होता है होल नंबर में होता है जो भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है and third point is that sometimes it's a negative value negative value भी हो जाती है कब कब जैसे रिएक्शंस में हम कैटेलाइसिस uh, के फॉर्म में कैटेलाइसिस आप जानते हैं जो रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं तो इसमें अगर हम देखेंगे अगर हम रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए इनिवेटर्स का यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कभी कभी आपकी नेगेटिव आती है ठीक है चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अब हम इसी से रिलेटेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस कैसे होते हैं Let's see. Uh, this is an example. The reactions A plus 2B given the C. C is the product. Over the rate of equations A, A ki power plus 1 upon 2 and B ki power 3 upon 2. What is the order of reactions? Order of reactions इसमें kya hoga अब अगर हम देखें तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट हम जो देते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस इसके एक क्वेश्चन होता है आपकी जो भी पावर होती है यानी वन अपॉइंट टू और बी की पावर जो हो जाएगी ये थ्री अपॉन टू यानी जो भी पावर होती है उसके हम अकॉर्डिंग देखते हैं अब अगर मैं रिगार्डिंग तो उसमें देखूं रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिगार्डिंग कितना है आपका वन अपॉइंट टू और बी के रिगार्डिंग कितना है आपका थ्री अपॉइंट टू तो ऑर्डर ऑफ यानी ओवरऑल टोटल अगर मैं निकालूंगी तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन टू प्लस का three upon two it's equal to four upon two यानी आगे यहाँ पे टू तो रिएक्शन जो हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी कौन सा restaurant order of reaction two आ रहा है यानी आपकी रिएक्शन जो होगी वो हो जाएगी आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह के आपके वन मार्क्स के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में ओके रिएक्शन चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेट्स सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए now let's see the first order reaction what is the first order reactions first order reactions में अगर हम देखेंगे कि आपका कोई भी ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स अगर गिवन कर रहा है तो उसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे तो रेट इक्वल टू के और के की पावर ए मतलब ए के ऊपर जो भी वन पावर है क्योंकि इसका A A one molecule use हुआ है तो के की पावर ए ठीक है तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो के की रेट जो होगा सीधा सीधा ए के बराबर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर आपकी वन ही है तो इसलिए रेट ऑफ जो रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली जो होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है अगर हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जो भी आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी अगर हम देखेंगे अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो रेट इक्वल टू के और मल्टीप्लीकेशन ए तो अगर के की मुझे वैल्यू निकालनी है रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो रेट अपॉन ए ठीक है तो यानी अगर हम रेट देखेंगे रेट ऑफ फ्रैक्शन कंसनट्रेशन जो टाइम के साथ पर्टिकुलर टाइम के साथ आता है तो इसके यूनिट की कंसनट्रेशन टाइम पर टाइम और अपॉन ए तो है ही रिएक्टेंट का जो हो जाएगा वो कंसनट्रेशन आएगा तो इसकी यूनिट जो निकलेगी फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन निकलेगी वो टाइम पर टाइम की पावर पर टाइम बोल देते हैं टाइम की पावर माइनस वन अब टाइम को हम आवर्स में सेकंड्स में या मिनट में भी कैलकुलेट करते हैं रिएक्शंस के अंदर तो अगर आपकी आवर्स में हो रहा है तो पर uh, आवर और मिनट में हो रहा है तो पर मिनट और सेकंड में हो रहा है तो पर सेकंड अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं let see S two two hydrogen पर है और वो गिवन कर रहा है एस टू का एक मॉलिक्यूल और हाफ मॉलिक्यूल आपका सॉरी ऑक्सीजन का ठीक है हाफ मॉलिक्यूल दे रहा है यहाँ पे ये ऑक्सीजन का अब इसका अगर हम रेट देखेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के एस टू ओ टू की पावर वन जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी आपकी जब वन पावर आ रही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट ठीक है दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो यहाँ पे आपका एन टू ओ फाइव है जिसको हम प्रोटेक्ट जो दे रहा है ये N two O twice N O two दे रहा है और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का दे रहा है अब स्टूडेंट अगर हम इसके देखेंगे तो यहाँ पे भी इसकी पावर वन आ रही है इसलिए यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वन ये फर्स्ट ऑर्डर ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे second order reaction second order reaction second order reaction आपके टू टाइप्स की हो सकती हैं एक में तो फर्स्ट में रिएक्टेंट्स ही डबल हो या फिर दूसरी टाइप की रिएक्शन हम देख सकते हैं कि जिसमें आपके दो रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं let's A and B let's check first type की रिएक्शन अगर मैं सेकेंड ऑर्डर में रिएक्शन जैसे मान लीजिए आपकी ए है और ए की टू या डबल पावर यूज हो रही है और प्रोटेक्ट गिवन कर रहा है ठीक है तो उस कंडीशन में रेट जो होगा वो आपकी ए की डबल पावर के बराबर होगा जिसमें से रेट ऑफ रिएक्शंस जो हो जाएगा वो आपका टू हो जाएगा अब दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें जिसमें ए और बी टाइप के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं ए और बी टाइप के प्रोडक्ट्स यूज होने में तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा वो ए की पावर के और प्लस बी की पावर के प्लस के बराबर होगा यानी अगर दोनों में प्लस होके ए और बी के टू आ रहा है तो आप फिर आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी अब इसकी अगर हम यूनिट देखें रेट ऑफ रिएक्शन की second of rate of reaction की यूनिट देखें अच्छा स्टूडेंट एक ध्यान देने वाली ये भी बात है कि क्वेश्चंस जो बनना फ्रेम होगा मोस्टली एक तो क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि आपका डेट ऑफ रिएक्शन कौन से होते हैं या क्वेश्चन देखिए आपको आइडेंटिफाई करना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके अलावा भी आपको इनकी यूनिट्स पूछ ली जाती हैं क्योंकि हर आपकी जो रिएक्शंस होती है फर्स्ट थर्ड या जीरो ऑर्डर की सबकी यूनिट जो होती हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शंस के हिसाब से चेंज होती रहती हैं है ना आई होप सो स्ट्रेट आप तक आपको यहाँ तक का सारा क्लियर टॉपिक हो रहा हो क्लियर होगा होगा और अगर क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ठीक है तो अब हम देखते हैं इसकी यूनिट अगर मान लीजिए rate upon A upon A की पावर टू तो रेट जो होता है रिएक्शन का वो कंसनट्रेशन और पर टाइम के बराबर होता है अब क्योंकि यहाँ पे टू है यानी कंसनट्रेशन का भी स्क्वायर हो जाएगा तो जो इसकी यूनिट होगी वो कंसंट पर कंसनट्रेशन पर टाइम अब कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में भी ले सकते हैं और पर सेकंड टाइम ले सकते हैं या फिर अगर आपका कोई भी गैसियस है यानी गैस फॉर्म में हमें निकलना है तो उसके लिए हम कंसंट्रेशन एटीएम में पर एटीएम और पर सेकंड में देख सकते हैं अब इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं let see the example twice NO two given twice NO two twice NO ठीक है ट्वाइस एनओ टू और given twice N O plus O two अब इसका अगर हम रेट देखेंगे तो के की जो पावर होगी वो एन ओ टू के ट्वाइस के बराबर होगी तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा स्टूडेंट आपका टू अब इसके अलावा अगर मैं एनोदर एग्जाम्पल देखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्लस आयोडीन का एक molecule given that two molecule of hydrogen iodide तो अब हम रिएक्टेंट में चेंज देखेंगे तो वन इसका मॉलिक्यूल और वन इसका मॉलिक्यूल तो के हो जाएगा S two plus I two तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा one plus one equal to two तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू के बराबर आई होप सो आपको क्लियर हो गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए हम रिएक्शन देखते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है in which the in the third order reaction rate of reaction depend on the cube concentration of the reactant यानी कंसनट्रेशन के क्यू पे डिपेंड होता है अब आप देखते चलिए ये तीनों में डिफरेंस क्या आता जा रहा है डबल ऑर्डर रिएक्शन में क्या था कि स्क्वायर पे यानी उसके डबल पे रेट ऑफ रिएक्शन जो था रिएक्टेंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता था लेकिन अगर हम इसमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे तो ये जो है इसके क्यू पे डिपेंड करेगा अच्छा एक चीज और थी कि जैसे मैंने बताया था कि आपका ये था ट्वाइस ए था सेकेंड ऑर्डर वाले में अगर मैं इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट के पावर को डबल कर देते हैं तो rate of reaction four time increase हो जाता है ना डबल ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट की की पावर को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही फोर टाइम हो जाता है अब इसमें अगर हम देखते हैं मान लीजिए टू ए है या किसी भी एक कंपोनेंट के दो हैं और एक बी है तो ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो अब इसमें अगर हम रेट निकालेंगे तो ए की पावर टू और बी की पावर वन तो ऑर्डर जो हो जाएगा ओवरऑल रॉड ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसकी टू पावर और इसका वन पावर यानी थ्री यानी ये थर्ड ऑर्डर आपकी रिएक्शन हो जाएगी इसमें अगर हम ए और बी दोनों का कंसेंट्रेशन डबल कर देते हैं जैसे मैंने बताया सिंगल का डबल करेंगे तो फोर टाइम हो जाता है अगर दोनों का डबल कर देंगे ए और बी का भी डबल कर देंगे तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो आपका एट टाइम इंक्रीज हो जाएगा ठीक है और अगर हम सिर्फ एक का ही इंक्रीज करेंगे एक का ही डबल करेंगे इससे एक का ही डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फोर टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा सेम ही आपका उसी में होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में होगा रिएक्टेंट की पावर डबल कर देंगे तो वो उसे इंक्रीज हो जाएगा आपका फोर टाइम अब इसकी अगर हम यूनिट देखेंगे जैसे हम प्रीवियस जैसे मैंने निकालनी बताई थी उसी तरह से हम देखेंगे तो इसकी यूनिट जो निकलेगी कंसनट्रेशन का स्क्वायर और माइनस की पावर टू और टाइम की पावर माइनस वन कंसनट्रेशन हम मोल का स्क्वायर लीटर का स्क्वायर ले सकते हैं पर मोल लीटर में और टाइम आपका सेकंड्स में या मिनट्स में और अगर आपकी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं या गैसेस रिएक्शन हैं तो उस कंडीशंस में हम जो लेंगे वो आपका एटीएम में एटीएम के स्क्वायर में इसको ले लेंगे अब अगर मैं स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल देखती हूँ let's seen one example twice NO plus O two twice NO plus O two given the two molecule of NO two तो यहाँ पे रेट uh, मैं पावर में देखूंगी टू हो जाएगी और ओ टू की पावर हो जाएगी वन तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा टू प्लस वन यानी थर्ड ऑर्डर आपकी रिएक्शन हो जाएगी लेट्स टेक एन स्क्रीनशॉट और now will be discuss the zero order reaction. Zero order of reactions does not depend on the concentration of the reactant जैसे आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थे या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थे या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थे ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहे थे लेकिन आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं ये अगर आपके कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है तो भी इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो कांस्टेंट होता है जो कांस्टेंटली चलता रहता है तो यानी अगर हम देखें the rate of Zero order reaction does not depend upon the concentration of reactant and when concentration change and then rate of reaction unchanged यानी reaction jo proceed ho rahi hai wo aapki constant rate se proceed हो रही है अब मान लीजिए एक कोई आपका प्रोडक्ट रेट में जो है कंसनट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम वहाँ पर रखेंगे जीरो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो आपके के के बराबर हो जाएगा के के बराबर हो जाएगा तो इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो यानी रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट जो होती है पर कंसेंट्रेशन पर टाइम होती है जैसे मैंने यहाँ बताया कंसेंट्रेशन की जो यूनिट होगी इसकी पर कंसेंट्रेशन पर टाइम होगी अब इसमें कंसेंट्रेशन हमको हम मोल पर मोल लीटर में ले सकते हैं और टाइम को हम सेकंड्स में ले सकते हैं या फिर अगर आपको हम देखते हैं पर एटीएम और पर सेकंड्स जैसे अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो मैंने बताया था अब इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जैसे फोटोकेमिकल्स रिएक्शंस है क्लोरीन की एंड हाइड्रोजन की जो प्रोसीड होती है आपकी ओवर अ वाटर क्लोरीन और हाइड्रोजन की गैस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल वर्ड आ रहा है दैट मीन्स जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड जो हो रही है वो सनलाइट की फॉर्म में हो रही है और उसमें जो आपका रेट चेंज आ रहा है वो कंसनट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है कंसनट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं हो रहा ये हम एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग में बताया था it is not a stoichiometry value यानी कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं है जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है S two plus C L two H V जो मैंने साइन लिया है अल्ट्रावायलेट के लिए होता है यानी जो हम सनलाइट लगाते हैं और एस टू की सरफेस में ही वाटर की सरफेस प्रेजेंट हो रहा है ट्वाइस एस सी एल दे रहा है तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में कोई चेंज नहीं आया तो के के बराबर होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी जीरो समझ में आया student that is order of reaction will be zero so student अगर आपको समझ में आ रहा हो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जब करें अब इसका हम लास्ट टॉपिक जो देखते हैं फ्रैक्शनल रेट ऑफ रिएक्शन अब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल अगर हम देखें कुछ रिएक्शंस जो होती हैं एक्सपेरिमेंटली उनका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है इसलिए हम उसको बोल देते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अब ये आपका जैसे एल्डिहाइड है एल्डिहाइड का जब डिकम्पोजिशन जो है ये भी एक फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का है क्योंकि जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आती है इसलिए इसको हम फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शंस में देखते हैं C H T C H O decompose into methane and carbon dioxide तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ जो होगा के का C S three C H होगा थ्री अपॉइंट टू के बराबर होगा तो order of reaction three upon two या फिर हम देख सकते हैं पॉइंट वन पॉइंट फाइव के बराबर होगा there is another example hydrogen plus bromine ठीक है uh, जब आपस में रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म करते हैं टू मॉलिक्यूल्स लेकिन इसका हम एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो S two plus P R two का हाफ मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस वन इसका एंड हाफ इसका तो three upon two equal to one point five ये आपका हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है नाउ